Minaw. Also umiwa. Ha? Oh, tingnan din na may isda. Ah, ah, Pwede ba kayong sumakay dito? Iyaano ko kami sa agos. So, eto lang ha. Tigatulak lang muna ako. Bakit? God, may gun. Gun dyan. Pag slow mo, ay ano ka ako Daddy, picture mo daw ulit. Diyan sa ano? picture. Dito sa akin. Mm. Yung ayaw na sa ayaw ng ganito. Tara na. Ano? Tara na. Tara na. Para pili ko Diyos ko po. Lord, para makakakan kami. makakakakon yan diba? makakakon yan wait lang makakakon yan ah! baba kaya tayo tulak ah! wait lang wait lang bababa kami bababa kami bababa kami vlog. So ngayon, ito ang tulak challenge natin. <laughs> ito ang tulak natin ngayon. <laughs> Binibigyan ko talagang pagkakala. Matanda. Ano yung wait lang, wait lang, wait lang. Tulakan natin. Sabi. Tulak mga girls. Kaya ba natin bu- tulak? Pawis na pawis. Pawis na pawis ako eh. Sabi tayo. Pwede baka naman naiwan mo yung padding mo doon. Saan na nagpapit na Nakaano sa ano? Saan? Nasa damo.